бул өзгөчөлүк менен заманбап техникада жарым өткөргүчтөрдүн колдонуусу түшүндүрүлөт электрондук аппараттардын маанилүү бөлүгү жарым өткөргүч диод кээ сиз экранда көрүүдөсүз булардын маанилүү касиети токту бир багытта жакшы өткөрүп кайра башка багытында начар өткөрөт тажрыйба аркылуу диоддордун маанилүү касиетин байкайлы